<sighs> Hello, Tom. Hello, Tom. Hello, Tom. How are you? How are you? <sighs> <sighs> you can sleep? Can sleep? Mm-hmm. you, you. Mm-hmm. we are seeing we are, we are sing. You, we are, we are sing. You and me. You and me. You and me. Baby Sassy, you know? Baby Sassy, you know? Baby. <laughs> baby sat doo doo doo. Baby sat doo doo doo. Baby sat. Baby sat doo doo doo. Baby sat. Mami satu dudu mami satu dudu mami sat. Mami satu dudu mami satu dudu mami sat. Dari satu dudu dari satu dudu dari sat. Dari satu dudu dari satu dudu dari sat. Gama satu dulu, gama satu dulu, gama sa. Gama satu dulu, gama satu dulu, gama sa. Gama satu dulu, gama satu dulu, gama sa. Gama satu dulu, gama satu dulu, Baby sat, doo doo doo, baby sat, doo doo doo, baby sat. Baby satu dulu, baby satu dulu, baby satu dulu, satu dulu. Baby satu dulu, baby satu dulu, baby sat. baby satu dulu, baby satu dulu, baby sat. Mami satu dulu, mami satu dulu, mami sat. Dari satu dulu, mami satu dulu, mami sat. Dari satu dulu, dari satu dulu, dari satu dari satu dulu, dari satu dulu, dari satu gamma satu dulu, gamma satu tururu satu sa gamma satu dulu, gamma satu tururu gamma sa baby satu dulu, baby satu dulu, baby satu baby satu dulu, baby satu Oh! baby satu dulu baby satu dulu baby satu. mami satu dulu mami satu dulu mami satu. daddy satu dulu baby satu dulu baby sat mami satu dulu mami satu dulu mami sat daddy satu dulu dari doo daddy sat Gama satu turu Gama satu turu Gama sat Dari satu turu Dari satu turu Dari sat Gama satu turu Gama satu turu Gama sat Bye bye Bye bye Lu